E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Molhado Motolog Belém Mais uma vez aqui na chuva Tô indo buscar minha mãe no trabalho E a chuva não para É incrível, cara Tô sem freio dianteiro praticamente Preciso fazer uma revisão urgente nessa moto Urgente é pouco, o mal tá gritando por uma revisão. Ela tá tipo assim, pelo amor de Deus, me faz uma revisão. <laughs> Só inventa cada coisa, né? Estamos aqui na venda Antônia Verdosa. Aqui <laughs> onde eu gravei o, tipo, o vídeo que eu fiz de PCX por aqui. Cara, <laughs> eu entrei numa cratera. Por pouco eu não me acidentei. os faróis para ser melhor visualizado. Pronto sem freio. Não dá nem pra, pra abusar muito da moto. Tô sem freio dianteiro praticamente. Quando eu aperto. Parece que quando eu aperto é, é a embreagem que eu tô apertando, sabe? É a sensação que dá. Eita, porquei. É Parece que o freio diz que o virou freio é tão bom, sabe? <laughs> Tá gravando? Tá gravando. Só não sei se está saindo é o áudio, né? Que Desde o áudio que eu perdi indo pra mosquete, fica desconfiado com essa câmera. É não tive tempo de parar para ajeitar ela. Avenida Curuçá, Belém do Pará, Brasil são faróis de milha, não estão tudo lagado. O cara dá foco passar. Uma XRE, achei que era uma Falcon, mas é uma XRE. Sei lá, com 12 escapamentos, acho que não. Que moto é essa? Eu prestei atenção pro cara da frente, acabei não reparando. XRE, cara. XR com 12 escapamentos. Gostar disso, produção onda no esquema direito. Vai, macho. O cara tá meio esquisito na moto.